la elección lo que revela es que la vasta mayoría de la ciudadanía norteamericana no cree en el establishment político. Tenés 500 funcionarios de, George Bush apoyando a Biden. Tenés eh, grupos negros, gays, eh, latinos, etcétera, y evangélicos apoyando a Trump. Eh, en el Trump lo vota la mayoría de las mujeres blancas trabajadoras y la mayoría de los obreros, sean negros o sean blancos, eh, en el caso de obrero, ojo con eso. Eh, Biden es un candidato no querido por nadie, el principal apoyo de Biden es que mucha gente odia a Trump. En la práctica no es una elección entre republicanos y demócratas, o sea, dentro de los patrones del sistema, sino que es una mezcla de demócratas y republicanos donde lo que más parece incidir no es que estoy a favor de, sino que estoy en contra de fulano de tal. Creo que en ambos casos el perdedor va a acusar al otro de fraude y creo que sus partidarios no van a aceptar con facilidad razones. Esto no es porque son estúpidos, sino porque la crisis norteamericana, social y económica es muy profunda en un país donde tenés 60 millones de habitantes, o sea, uno de cada cinco cobrando el seguro de desempleo, más los que nunca pudieron cobrarlo porque nunca entraron a, un empleo eh, estable, fijo y de planta, más eh, el retroceso económico que va a significar en todo el año que viene el tema de la pandemia y compañía, creo que va a generar problemas infernales. Y ahí entramos donde empezamos la, la, reunión, o sea, con la preocupación, ¿qué van a hacer los yanquis frente a eso? ¿Van a tratar de invadir China? Yo creo que China no, porque sería un suicidio. Pero Venezuela, quién sabe.